Róka és a holló, megírta ez opusz. Mindannyiunk előtt ismerős ez opusz. Mégis elismétlem a témát pár szóval, majd megtoldom néhány variációval. Jézus hársfa ágán, Sűrében jó nagy sajt, fogyasztásra várvány. Arra kúszád búsa, arra mazdi róka, Ki nem jutott sajthoz, fagyos szentek óta. Hogy a fára vízett, elszállt komor kedve, Fellom a tört fel, vagy gondolkodó vendéges, hogy madár király így régen esedékes, és a nevet csak hangodjuk a rok, mint egy rostás halló. Vad is ír egy szép szó, ám de a bírás, A sajtja lehullott, erre a róka, ezúttal A szájában egy jó darab rokfort, megette a felét, de már az is sok volt. Komoran ült ott fenn, a holló a hársfán, s megakadt a szeme, mesebeli társán. Bosza ő is rögtön ravaszkodni kezdett, fondorkodott, tervelt, s az eredmény ez lett. Ha ez nem ismeri ez ópusz meséjét, megadta a sors a sajtszerzés esélyét. És már is megszólal cifra ódon módon. Orrókám, ne hidd, hogy tán csak gúnyorodom. Királyi Balázsnál szemvörhelyes bundát le is nyúzzák rólad, mielőtt megúrnád. Mégis tekintélyed csorbítja a szégyen, hogy hangod megcsuklik fenn a magas cében. Rókák sértésre át a száját, cáfolatul tüstént üvöltött egy smálát. Lol, lol, lol, lol, lol, lol. de meg kell jegyeznem erről az esetről, hogy a sajt a fára azért nem esett föl. Egy-két hár és fedcsücsült a holló, fal csak puszta tőlit. Annyi maradt mégis, majd lehúzta csőrit. Lent a rókánál egy jó nagy ebentál falánk gyomra kezdett ellenállni, hogy látta a hollót, ez a megcsömörlött. Brr, még egy sajt morgott, vigyel az ördög. Hogy vagyunk, szólt oda, a holló ásítva, s a sajtja lehullott a sejmes pázsitra. Fúj, vidd nyöszörgött undor. sajtlikat sem evett, húsagyóket óta meglatva hollott, könnyesen sóhajtott. Mit ér ravasságod, ha neked sincs sajtod? Nincs, felelt a holló, rég nem ettem sajtot, viszont dalolhatok hogyha hajtod. Tudok, kedvedre volt múltkor is az ének. Sajtal, szólt a róka, így kell a fedének. Fencsücsült a holló, Rácsfa ágán, sűrűben tropista, kivalkodott sárgán, jött az éhes róka, látta, hogy a helyzet megegyezik azzal, mint ez ókusz jelzett, szólt hát állomvájjal, tollolunk a téges, hogy mi van ott a lég, réges, réges, és a nevet hallom, hogy legnagyobb kollunk, csak mikor a hogy sajtesőt hullat majd a holló nóta, Mi volt emen nem várt különleges ritka, szerény józan okos hallgatásnak titka. Nem hajszolt a dicsvár, sem hó volt, nem az igaz viszont. Fent a holló csőben egy szép kicsi karli, gondolta a róka, jó lesz kicsi karli. S bár az ezóbuszi helyzet elitárult, csak felnézett szótlan ácsorgott és bámult. Bámult suvár szemmel, csendben pedig tudta, ravasz hízelgéssel könnyen sajthoz jutna. A holló csak várt, várt, hol a fenn a hásvár, szemekértő fű társán. Miért hallgat a holló, miért nem szól a róka, holott más a szokás, kétezer év óta. A róka